Bitta manganmi? Albatta, albatta senga. O'ylab qarasam, jo'ralarim bir tiyin ekan. Oilamiz muhim. Boringga shukr. Sen borsanki, hamma narsam uttuglangan toza. Shugullarga san harsiysan. Voy rahmat dadasi. Ichdizmi? Ayni qo'y endi. Qo'y endi shu romantikam. Buzma ey Tushunmadim. Женский духи hidi kelyaptimi? hoy emish romantikani davom ettiraylik